pomysł na zorganizowanie cyklu spotkań pod tytułem Szlakiem Bursztynu od czasów rzymskich do współczesności. Y, w tym jest zwiedzanie faktorii rzymskiej w Pruszczu Gdańskim, w którym znajduje się kolekcja wyrobów bursztynu z czasów rzymskich. Zwiedzanie i oglądanie kolekcji, kolekcji bursztynu w Muzeum Bursztynu w Katowni i archeologicznym. W programie projektu znajduje się również odwiedzenie kościoła świętej Brygidy, w którym znajduje się ołtarz bursztynowy, kolekcja wyrobów bursztynowych wraz z monstracją.